Good Morning Internet, son las nueve y media de la mañana aproximadamente. Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy hemos salido dos veces Albert con su nueva Yamaha Teneré 700 y yo con mi Vogue 300 Rally. Y es que Albert, aunque ya hizo sus pinitos con una trail vieja de Pro, ahora se estrena realmente en el trail 100% off-road y con su nueva T7. Y hemos decidido ir a probar una ruta que hicimos en 2019 y que será parte de la edición número 2 organizada por nosotros, como ruta desde Cunit a Andorra que haremos el próximo mayo. Este tramo del track corresponde a la ruta del viernes, de Cunita a San Pedro, y aunque somos conscientes de que no lo vamos a hacer completo, nos sirve primero para recordar cómo era y segundo para ver si al menos el pequeño tramo que hagamos hoy es acorde con una moto de trail. El tramo original hasta San Pedro consta de más de 115 kilómetros y nosotros haremos un total de unos 50 de ida más otros 50 de vuelta, llegando a un bonito pueblo llamado San Pera de Arriz de Villas, para ahí deshacer el camino y volver para casa. ¡Let's go! por arriba. Esto es lo que tiene el probar tramos de hace cuatro años, que pueden haber desaparecido o como en este caso, estar tapados por cañas y zarzas. Menos mal que tenemos recursos y somos capaces de encontrar la alternativa de una forma rápida y sin equivocaciones. Para eso somos grandes navegantes de ruta. <laughs> A esto le llamo yo hacer la vuelta a María en 50 golpes de gas. Espera, espera. Que por arriba no es, pero a lo mejor por abajo. Pero tampoco sabes más adentro cómo está. De momento que está bastante tapado. Porque aparte, ¿has visto tú cómo has girado tu moto? Yo no la puedo girar así. ¿eh? Soy un pro, ¿eh? <laughs> Me ha fichado a mí. Pla del Penedès es un municipio de la provincia de Barcelona, situado en la comarca del Alt Penedès. Según datos de 2019, su población era de 1.256 habitantes. La principal actividad económica es la agricultura, especialmente de secano. Predomina el cultivo de viña, cereales y olivos, y existen diversas empresas dedicadas a la producción del cava. Bueno, y ya hemos almorzado. Muy bien, por cierto. Aunque no recuerdo el nombre del restaurante, qué lástima. Pero sé dónde está. Volvemos para casa, esta vez no deshaciendo el camino de ida, sino diciéndole a nuestro amigo Hosman que nos haga él la ruta. a ver cómo se comporta. Aquí me contaba Albert que este era el punto de salida de una tradicional ruta que hacían desde Mototrackers Vilafranca. Una ruta de más de 400 kilómetros de ida y en un solo día. No sabemos aún por qué, desde el comienzo de la pandemia ya no se hace. Y estoy pensándome si coger yo el testigo y hacer dicha ruta a los rayos del tiempo, tiempo al tiempo. La verdad es que Hosman lo hizo muy bien, pero se lió un poco al cruzar las poblaciones de Vilafranca y Asmonjus, sobre todo porque no contábamos que en esta última población, Asmonjus, había mercadillo dominguero, y fue un poco locura salir de allí por el corte de las calles. José no me lo ha pedido, no me lo ha podido pedir, porque no le funciona el micro. Qué cosa más rara, ¿verdad? En los últimos episodios pero sé que está pensando en decirme que os ponga un poquito de música para amenizar la puerta. Así que allá vamos. Si os habéis fijado y veis nuestros vídeos en el canal, seguramente la ruta de vuelta os sonará o será familiar por los últimos capítulos, que venimos haciendo el mismo trayecto de vuelta en los dos o tres últimos episodios. Así que ya sabéis lo que os toca. Si habéis llegado hasta este punto del vídeo y te ha gustado, danos un gran like, suscríbete al canal y activa la campanita si no lo has hecho ya, y así no te perderás nuestros capítulos cada domingo y nos vemos en el próximo episodio. ¡Let's go!